キビのことについてちょっとお話ししていきたいと思うんですけど体毛も私めちゃくちゃ濃くてで背中の毛もめっちゃあるんですこれがその去年の一番マックスでひどい時もう本当に見せるのも嫌なんですけど皆さんこんにちは現代のもののけ姫ことまこです 今日はですね、ちょっとこれを出すかどうかをすごい悩んだことがあるんですが、まあ、私自身それを出すのが恥ずかしいというかね、ちょっと抵抗があるなと思ったんですけども、でも本当にずっとずっと今も悩んでて、えー、同じ悩みを持ってる人たちがたくさんいるだろうなと思ってちょっとその人たちのために少しいい情報になればいいなと思って動画を撮っていきたいと思います。 キビのことについてちょっとお話ししていきたいと思うんですけど本当に顔もニキビ体質で結構思春期の頃小学校の頃とかその生理が始まった時からもすごいもうニキビとか赤赤ら顔とかもすごかったですしそれと同時に背中ニキビっていうのもめちゃくちゃ出てきてたんですでもう本当に中学校の頃とかからも皮膚科さんに通ってお薬もらったり あとなんか飲み薬もらったりなんか赤外線みたいなその時当てたけどストレスですねとかあ言われたりしてなかなか本当に綺麗にピカピカになることっていうのがほとんどなかったんですで大人になっててでもちょっとずつなんかこうエッセとか自分でいけるようになってニキビ跡っていうのはなんかもう日焼けをしてちょっとカモフラージュさせてみてたりとか してたりでもやっぱりどうしても新しいニキビができたりとかであとその背中の毛 <laughs> 体毛も私めちゃくちゃ濃くてで背中の毛もめっちゃあるんですあの怪我する前に脱毛通ってたんだけど脱毛がストップしてあの完璧に背中の毛をなくすことがままだまだできてない中でやっぱその背中の毛から発生するニキビっていうのとかもあったりしててで本当にずっと悩んでてででもちょっと改善したりして 悩んで改善再生悩んでの繰り返しだったんですよで車椅子になって、まあ、入院まずしますで入院期間ってお風呂って全然入れない期間こうやっぱ長いししかも私夏の時期に入院してたからもうめちゃくちゃ汗かいてるのに体拭くだけで終わってお風呂入れないとかっていうのがあってそこからまたニキビがめちゃくちゃ出たんですよね で寝返りができなくてずっと仰向けの状態で普段寝てるんですけどそうするとやっぱ夏場とかめちゃくちゃ背中に汗が溜まりまくるんです本当に背中がずっとこう汗だらけ良くない状態がやっぱ車椅子になっても続いてで去年のやけどをした時によりまたひどくなってでこれがその去年の一番マックスでひどい時もう本当に見せるのも嫌なんですけどでも本当にこれくらいひどいかったんです 背中の毛もあるしね背中の毛もあるしでちょうどやけどで通ってた皮膚科さんは美容皮膚科さんもやってたからなんか雑談がてらに相談してみたんですちょっと試して試してもいいんじゃないかなって思うやつがあるよって言われたのがサルチル酸マクロゴールっていう、まあ、ピーリングのなんかものになるんですけど私が行ってたその皮膚科さんは福岡の皮膚科さんなんですけど計全部で 7回かな7回やるんですけど、まあ、やあの自費なので1回1万円くらいする1万なんぼするのを、えーと、一気に7回契約するとちょっと1回分あるかないかくらいちょっと半額になりますよっていう、まあ、約だから7万円くらい払って。えー、そのサルチル酸マクロゴールっていう背中のピーリングをやりました、まあ、施術としては普通になんかこう背中に 塗ってる塗ったり拭いたりするだけで何か光を当てるっていうことでもなくて本当に塗って待ってなんかただ取るみたいななんか拭き取るっていうだけのやつをだいたい1ヶ月に1回やって毎度 7, 7ヶ月間やりましたニキビ跡は消えないけど新しいニキビをまず作らないっていうことを目標にした結果今の背中がこちらになります えでもめちゃくちゃ変わったと思いません <laughs> やもうもう、まあ、前回、まあ、昔がひどすぎてというか1年前がめちゃくちゃひどすぎてこんだけ綺麗になるとは思わなかったんですまだまだ背中が綺麗とはもう言えないですよ、まあ、背中の毛も濃いしまだまだ綺麗とは言わないけどでも新しいニキもほとんどほとんど出にくくなって今こんな感じで なってるので夏に向けて冬頑張るんじゃなくて今から来年の夏に向けて今からその背中のコンディションを整えておかないともう間に合わない間に合わないから悩んでる人の参考になってくれたらいいなと思いますサルチル酸マクロゴールっていうのは取り扱ってるところがもしかしたらそんなに多くはないのかなって先生が言ってたのでそのサルチル酸マクロゴールで美容皮膚科で検索してみて 近くのクリニックさんがあったらぜひそちらで試してみてくださいで背中じゃなくて施術例とか見ると顔のニキビとかにも効果がある写真とかも載ってるので背中だけじゃないところでニキビ悩んでる人とかもちょっとこのサルチル酸マクロゴール試してみてくださいもしそれでちょっと良くなったよっていう方私もやってるんですよっていう方は教えてほしいそしてニキビアート えー、めちゃくちゃニキビ跡に私はまだまだ悩んでますしまた背中の脱毛もねやりたいんですけどこういうのありますよとかっていうのを <laughs> あの情報を求めております美容皮膚科さん美容外科さんエッセのところ是非あの背中ニキビ跡これいいですよっていうのがあればお待ちしておりますのでよろしくお願いいたします皆さんからもお待ちしておりますので来年はね綺麗な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 では本日も最後までご視聴ありがとうございました。